好，看到没有？呃，九五帮我加五百，我刷卡。帮我九五加油。雨一直下，一直下。不要不要，不要急。哎，哎皮，你说这样临时去你家没带你东西，真的好吗？ 哎哎哎哎！干什么啊？现在人是怎样？一直下，一直下。这几天都这样啊，一直下雨，烦死！最讨厌下雨天。艾比。嗯？你爸妈有喜欢吃什么吗？ 我突然间去你家做客，会不会很怪？怕你啊，反正只是坐一下而已，又不会坐太久。哎，最近有在周年庆哎，我想去试一组。 给你好吧，好啊，你还是一样哈，半糖去冰加珍珠。哎，记得锁车。 这么快啊？ Hey. Use that. 我也不认识你们。 <laughs>